Что хочу пожелать вам сегодня, друзья Все услышите сами сегодня сполна От души вам спою и поздравлю не раз С днем рождения, и такой будет вам наказ Пожелаю здоровья на долгие годы. Пусть мимо летят все печали и горе. Пусть радостью, счастьем искрятся глаза. Лишь только от смеха сверкает слеза. Пожелаю здоровья, любви и тепла. Чтобы жизнь интересной и долгой была, Чтобы в доме уют был, любовь, да совет, Чтобы дом был защищен на тысячу лет. И желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась, Чтоб беда и печаль на пути не встречать, И огромного счастья и верных друзей, И здоровья, успехов и солнечных дней. Вам желаю забыть про болезни, невзгоды И здоровьем быть еще долгие годы Чтобы радость дарили вам люди сполна Чтобы в сердце царили покой и весна